Хто такий Мухаммед? Всевишній на протязі всієї історії відправляв до людей безліч пророків і посланників від Адама, Мойсея і Авраама до Ісуса і Мухаммада, мир їм усім. Але хто він, останній пророк і посланець Мухаммад? Мухаммад, син Абдуллага, є прямим нащадком Авраама, погільці його сина Ізмаїла. Так в Старому Завіті сказано Та й із сина рабині Ізмаїла я теж виведу народ, бо і він твоя дитина. До пророчої місії Мухаммада поважали і знали як гідну і чесну людину. Коли Мухаммад знаходився в печері поблизу Мекки, перед ним з'явився ангел Гавриїл і сказав йому Читай ім'ям твого Господа, який створив, створив людину із густка крові. Читай, Господь твій найщедріший. З цього моменту Мухаммад став пророком Всевишнього і його посланником до всього людства. Ми відправили тебе тільки як милість для світів. Але після початку откровення все змінилося. Мекенські язичники негативно сприйняли істину про єдиного Бога, через що ополчилися проти Мухаммада та його послідовників. Його ганьбили, ображали, кидали в нього каміння тільки за те, що він казав немає нікого гідного поклоніння, крім Бога єдиного. Всевишній підкріпив Мухаммада різними чудесами, серед яких розкол місяця, сочіння води між його пальців, нічне перенесення з Мекки в Єрусалим і Вознесіння до лотосу крайньої межі, де він розмовляв із Всевишнім. Після того, як Мухаммад доніс істину, він помер, не залишивши після себе ніякої матеріальної спадщини. Однак він залишив після себе щось величніше іслам, прямий шлях до Всевишнього Аллаха.